نطلعو مشان باشا استطاعت تارك آه، او بيانيا شفت البنز خيا هاتم بو ترمينال لرزايا دم بتم بو آه، واني استقلت شمر قلتو وغلي تكي آه، بواني دتين قلت تكي بصوت 5000 هزارة هنا كاتوة swervovim, samo da neka vam ja išta. اصلا piše ovaj, sam da ne swervovom. تعبت عند الشلوخة وأون دخل باش ما نعملها باش سريع كما زور شلوغە چمەدانەکانمان لەسەر و داشقەی داناون تامان شوێنەکە دە بخۆمان ڕەت ببین سێ سەحەت و دە دەیقەمان خمان بیتو تا اوشتی تا مەرزی بۆ منەکە ئێستا منەکە لە لای ڕاستەوە کە بێ پیانه تیم مەلی faatubaanikitaan imeenaan sanalaa dhagaan haatin mukin gubanakee هنا في الماء انا مانيش بين كوين ساعات واصدمني بقى يعني دو ساعتان محتل بوين بيرا تمام بتمرلتي هذا في ماي بكم وانتالياي هذا دفتري هذا في ماي نتيكي بكرم مصبينه هات دفتري تنعني تي بكرم آه وش بليتكم صاد داي بيانيا تو كنزا بنزقي بياني دويش آه، هزار وصد باز دلير بو گرانیان كربو تي آه، تیوی پینصد و ششم چەندانەکانم هێنان داکتم پێکەوە ئێرە ببینی ئاتانێ هۆتێلێکی زۆر خۆشە قمەکەشی زۆر ساکە شەوی بە 250 لیریا سندڵی هەیە دانیشنە وەش بی دەرێ وڵات لە دیارە زۆر خۆشە مزيارة رايشي تلفزيون صرف شوي ويختالو كابينتو تعيش وش حمامك هاي وبتا ايرشي هي او تختش وكوميدو دوایش ئەوش هەمامەکەی بەبەتە ئێرەشی هەیە ئەو تەختەش ئەو کومێدە و زانینە خساڵەکەی چدا نە خاڵیە هیچ تێدانی ئەوە ئێرشم پێیشاندان ئێرشمان پێ کۆدیت تۆزێک واسەم نیش دوای دەچینە دەرێ پێکەوە ئەو پێ نیشاندەم هاتمە دەرێ کەمێن قەدەمان دێنم دەورێکی بازار تازە تومەگە هەر ich würde Şimdi hallerim börek vazgeçlerim. Gülsüm mutlu lakayı bırakırım zor şu yapalım. مثلا مثلا فيركل دو ايش في قطع لزبا هیچ فر نبا ببتینه خواره بتیم سبحانه بخون Thank you. Stvarno da se me zakamnaram da dobim. Ali dobro, šaj još tek. Uvezar انا došao nanakam. Šta kanem ko kirdava? چەمەدانەکانم بەستووە ساادمە و نیوە دەمێت آه، زەنگ بۆ تاکسی بچمە خوارە زەنگ بۆ تاکسی لە دەین بێتم و فرودگای تاکسیکات خوارکزی لەوانە بکەین هەرچەند چاک نەگەڕاوم مولي Stiamo dando cannonball la macchina chiave. Conserva. Che drengt een beetje in de vliegtuig. Tabii bütün alanı okuyun lütfen. Daha bir bastıkın cila. Aa, Fırgaya güzür çıkıyor yere. Nasıl fıdam ki influencer yılabilir marketing. Uh, Siamo da amici che mi hanno fatto guardare cambia كم مرة كده والله Gestern Morgen Türkei. تجي هيك شي خوشة صوت الشارع شو لكم الآن تالي سورسوكا com medo, mas hamam müstaketi tırnak